être magnifique shooting et j'adore. euh, euh, J'ai toujours rêvé que كنقول داك لي مانكان نهار ما طرا ما كيتبوزاو كيديروا بحال هكا. Et bien il faut vivre ses rêves. Bon, je vais faire une séance shooting. Je le fais pour moi, c'est vrai, mais c'est aussi pour vous offrir une qualité de photo sympa. Restez, stay tuned. ça va être une journée exceptionnelle comme je les aime, avec euh, la bonne ambiance, Néaville, Islam, Lorenzo, euh, Culture, ça va être génial. Voilà, merci à la team de faire de moi euh, ce que je suis et de faire une super belle journée. Elle est bien, elle est facile. Mais la photo, c'est pas comme le public. Elle va se rendre en condition. Nice. Good. Quatrième. Désolé, le rap n'est Mm-hmm. Mm-hmm.